Jumla ya matukio 177 ya ukatili na udhalilishaji wa kijinsia yameripotiwa kwa mwezi wa Novemba 2022 ambapo waathirika wa matukio hayo wengi wao ni watoto wakifuatiwa na wanawake. Akiwasilisha takwimu hizo, mtakwimu kutoka kitengo cha makosa ya jinai, madai na jinsia kutoka ofisi ya mtakwimu mkuu wa serikali, ndugu Ramla Hassan Pandu amesema kuwa kwa mwezi wa Novemba 2022 mbili. Jumla ya matukio 177 ya ukatili na udhalilishaji wa kijinsia yameripotiwa, ambapo wengi wao ni watoto wakifuatiwa na wanawake, sambamba na kusema kuwa wilaya ya mjini pamoja na wilaya ya magharibi mbili zimeripotiwa kuwa na matukio mengi ukilinganisha na wilaya nyingine. Jumla ya matukio mia moja na sabini na saba ya ukatili na udhalilishaji wa kijinsia yameripotiwa kwa mwezi wa Novemba 2022 ambapo waathirika walikuwa ni mia moja na sabini na saba wengi wao ni watoto asilimia 88.7 na wanawake ni asilimia 11.3 Tukiangalia mchanganuo pamoja na asilimia zake tunaona Jumla ya waathirika wanawake ndio walioripotiwa walikuwa ishirini sawa na asilimia kumi na moja nukta tatu na watoto walikuwa ni mia moja na hamsini na saba sawa na asilimia themanini na nane nukta saba na jumla ya matukio yote ni mia moja na sabini na saba. Tunakuja kwa upande wa wilaya, tunaona wilaya ya mjini pamoja na magharibi B zimeripotiwa kuwa na matukio mengi zaidi ukilinganisha na wilaya nyingine, ambapo kila wilaya hiyo imeripotiwa matukio 47 sawa na asilimia 26.6 ikifuatiwa na wilaya ya Magharibi A ambapo kumeripotiwa matukio 40 sawa na asilimia 22.6. Kwa mwezi wa Novemba tunaona wilaya ya Kaskazini B pamoja na Kusini zimeripotiwa kuwa na matukio kidogo kuliko wilaya nyingine ambapo ni matukio matatu kwa kila wilaya sawa na asilimia moja nukta saba na mkoani hakukuwa na tukio lililoripotiwa kwa mwezi wa Novemba. Mkurugenzi wa maendeleo ya jamii na jinsia ndugu Siti Abasi Ali ameahidi kushirikiana na ofisi ya mtakwimu mkuu wa serikali pamoja na jamii kwa ujumla katika kupinga vitendo vya udhalilishaji ili viweze kupungua. Tumepokea ripoti lakini mbali ya kupokea ripoti, tukupe hongera na wewe pamoja na wasaidizi wako ambao kwa makusudi mumeweza kufuatilia hili, na mimi niseme kuwa kwa kuwa idara inaendelea na majukumu yake, basi tutaendelea kushirikiana na nyie katika kuhakikisha kuwa tunatoa awareness. Mimi ninaona awareness ni muhimu, na kwa kweli tunapokuwa tunaona hizi kesi zinatolewa sana, tusianze kujiuliza kusema kuwa uzalishaji umezidi. Kile awareness ikiwa kubwa, watu wanaripoti. Mwanzoni ilikuwa hakuna kuripoti. Mwanzoni ukizungumzia swali la udhalilishaji, unaonekana kwanza umeenda kinyume na dini, lakini pia unaonekana kuwa wewe manake unataka kuleta vitu vipya ambavyo Zanzibar hakuna. Lakini baada ya kuwa elimu zinatolewa sana kupitia idara hii na kupitia wizara hii, basi umeona moja kwa moja watu sasa hivi wanaripoti. Mtu haoni tabu kumripoti ndugu yake, mtu haoni tabu kumripoti mjomba wake, mtu haoni tabu kumripoti hata mumewe. Kwa hivyo hiyo awareness inakuwa kubwa, ndio maana hizi kesi zinatoka juu. Kwa hivyo mimi ninadhani tuendelee kushirikiana na wa, wenzetu waandishi wa habari kwa kuwa moja ya kazi yenu ni kupublish na kutoa uh, elimu kwa jamii kuelewa kuwa tuko kwenye mazingira gani. Ninapendelea sana mambo haya mwe mnaendelea kuyatoa ili watu waweze kuona kila mwezi kujua maendeleo ya nchi yakoje, uzalilishaji umefikia hatua gani, kuna kesi ngapi, ili tuweze na watu waweze kujipanga, lakini na sisi ambao tume, tumepewa dhamana ya wizara hii tuhakikishe kuwa ya matendo yanapungua ama yanaondoka moja kwa moja. Mkaguzi wa jeshi la polisi kutoka makao makuu ya polisi Zanzibar, ndugu Makame Haji Haji ameiomba jamii kuwa karibu na familia zao ili kusaidia kupungua vitendo hivyo hasa hapa kuwa ni karibu na family, tunasema ile surveillance of the family, maana yako ifuatilie familia yako, uwe nayo familia yako, uijue sasa from in detail kwamba mtoto wangu Disemba hii katoka hapa kenda wapi, au katoka kenda katoka hapa, kwa sababu vyuo vimefungwa sasa hivi, shule zimefungwa sasa hivi, kwa watoto wanazurura na wengi tu wanazurura sasa hivi. Kwa kama itakuwa hatuna muda na familia zetu, maana yake tutegemee makosa yataongezeka. Afisa uhusiano kutoka TAMWA ndugu Mohamed Hamisi ameitaka jamii kutafakari kwa pamoja ili kumaliza vitendo hivyo. Tubadili modality. Hizi taarifa zipo na ziendelee kuwepo, lakini kuna mizi nyingine ambayo tunapaswa sisi kuifanyia kazi. Tukusanyane akili zetu, tutafakari kwa jumla tunafanya nini. Kuna pali no lazima tukubali kweli, kuna pali bado tuna, tuna feli hatujafika. Tungefika pahali hapa, hizi takwimu bila zingepungua, matendo haya yangepungua. Sasa tujiulize kwa pamoja sote, nitamani mkutano huu uje tafsiri tuna fedi wapi. Tuki, yani tukija tunapofedi, basi ni rahisi zaidi kumaliza hili tatizo, lakini tukienda hivi kila siku tutakutana hapa na tutaona mia moja na ngapi, mia moja na ngapi, mia moja na ngapi, itakuwa mchezo ndio huo. Sitiali Chief TV.